Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Gotcha. Oh, Let's go. は <laughs> う きれいきれいきれい。 うお 勝 <laughs> Bullseye.